याआधी आपण परिमिती या घटकावर उदाहरणे कशी सोडवायची ही पाहिली होती आणि त्याच व्हिडिओमध्ये डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक पी डी एफ दिली होती आणि त्यामध्ये सरावासाठी काय उदाहरणे दिली होती ती आता कशी सोडवायची ती आपण पाहूया यामध्ये पहिला प्रश्न होता एका त्रिकोणाच्या बाजूचे गुणोत्तर चार आस पाच आहे त्रिकोणाची परिमिती चोवीस सेमी असल्यास त्या त्रिकोणाच्या सर्वात मोठ्या बाजूची लांबी किती पर्याय होते दहा सेमी बारा सेमी आठ सेमी आणि सहा सेमी पाच त्रिकोणाची परिमिती म्हणजे तिन्ही बाजूंची बेरीज बाजूंचे गुणोत्तर आहे चार आस पाच म्हणजे परिमिती बरोबर तीन एक्स अधिक चार एक्स अधिक पाच एक्स म्हणजेच परिमिती चोवीस दिलेली आहे चोवीस बरोबर बारा एक्स आणि एक्स बरोबर चोवीस भागिले बारा म्हणजे दोन आता त्रिकोणाची सर्वात मोठी बाजू ही पाच गुणिले दोन म्हणजे दहा सेमी येणार आहे आणि पर्याय एक असेल दुसरा प्रश्न आहे एका ट्रॅक्टरच्या चाकाचा व्यास एक पॉईंट चार मीटर आहे तर चार पॉईंट चार किलोमीटर अंतर पार करण्यासाठी चाकाची किती फेरी होतील पर्याय आहेत आठशे फेरे एक हजार फेरे शंभर फेरे आणि पाचशे फेरे चाकाचा परीघ आहे आपल्याकडे सूत्र आहे पायडी म्हणजेच बावीसशे सात गुणिले एक पॉईंट चार म्हणजेच बावीस गुणिले शून्य पॉईंट दोन म्हणजेच चार पॉईंट चार हा झाला चाकाचा परिघ अंतर आहे चार पॉईंट चार किलोमीटर म्हणजेच आपण ते मीटरमध्ये कन्वर्ट करूया चार हजार चारशे मीटर चाकाचे फेरे हे चार हजार चारशे भागिले चार पॉईंट चार म्हणजे एक हजार फेरे होतील म्हणजे पर्याय दोन असेल तिसरा प्रश्न आहे प्रत्येकी चार सेमी बाजू असलेले चार चौरस एकमेकाला जोडून मोठा एकच चौरस तयार केला तर त्या नवीन चौरसाची परिमिती किती पर्याय आहेत चौसष्ट सेंटीमीटर सोळा सेंटीमीटर बत्तीस सेंटीमीटर आणि अठ्ठावीस सेंटीमीटर पहा इथं आपण आकृतीमध्ये इथं दाखवलेले आहेत पहा चार सेमी बाजू असलेले चार चौरस एकमेकाला जोडले आणि त्याचा एक चौरस तयार केला तर त्या चौरसाची बाजू होते आठ सेंटीमीटर म्हणजे स नवीन आकृतीची बेरीज म्हणजेच सर्व बाजूंची बेरीज म्हणजे चार अधिक चार गुणिले चार असेल म्हणजे आठ गुणिले चार बत्तीस म्हणजे पर्याय असेल तिसरा पुढे प्रश्न आहे एका वर्तुळाकार बागेची त्रिज्या पस्तीस मीटर आहे त्या बागेभोवती तारेचे चार पदरी कुंपण घालण्यासाठी प्रति मीटर चौवेचाळीस रुपयेप्रमाणे किती खर्च येईल हा दोन हजार सतराला प्रश्न आलेला आहे पर्याय आहेत अडतीस हजार सातशे वीस रुपये अडतीस हजार सातशे तीस रुपये अडतीस हजार सातशे चाळीस रुपये अडतीस हजार सातशे पन्नास रुपये बागेची त्रिज्या पस्तीस मीटर दिलेली आहे बागेचा परिघ आहे टू पाय आर म्हणजेच दोन गुणिले बावीसशे सात गुणिले पस्तीस आणि आपण पस्तीसला सातने भागलं तर पाच येतं म्हणजेच दोन गुणिले बावीस गुणिले पाच म्हणजे चौवेचाळीस गुणिले पाच बरोबर दोनशे वीस मीटर हा झाला बागेचा परी आणि चार पदरी तारेची लांबी म्हणजे चार गुणिले दोनशे वीस असेल म्हणजे आठशे ऐंशी मीटर ही तार लागेल एक मीटरसाठी चौवेचाळीस रुपये याप्रमाणे आठशे ऐंशीसाठी अडतीस हजार सातशे वीस रुपये लागतील म्हणजे पर्याय एक असेल एका चौरसाची बाजू बारा सेंटीमीटर हा चौरस कर्णावर कापला तर तयार झालेल्या त्रिकोणापैकी एका त्रिकोणाची परिमिती किती हा दोन हजार सतराला प्रश्न आलेला आहे आणि पर्याय आहेत दहा ज दहा कंसामध्ये दोन अधिक वर्गमुळात दोन सेंटीमीटर बारा वर्गमुळात दोन सेंटीमीटर बारा कंसामध्ये दोन अधिक वर्गमुळात दोन सेंटीमीटर आणि चोवीस वर्गमुळात दोन सेंटीमीटर चौरसाची बाजू आहे बारा आणि कर्ण असेल पहा बारा मुळात दोन एका त्रिकोणाची परिमिती म्हणजे सर्व बाजूची बेरीज म्हणजे बारा अधिक बारा अधिक बारा वर्गमुळात दोन म्हणजे चोवीस अधिक बारा वर्गमुळात दोन आपण इथं बारा कॉमन घेऊया म्हणजे बारा कंसामध्ये दोन अधिक मुळात दोन सेंटीमीटर म्हणजेच पर्याय तीन बरोबर असेल एका ट्रॅक्टरच्या चाकाचा व्यास दोन पॉईंट एक मीटर आहे त्या चाकाने अडीचशे फेऱ्यात काय अंतर कापले तर कापलेले अंतर किती हा सुद्धा दोन हजार सतराला प्रश्न आलेला आहे पर्याय आहेत एक पॉईंट सात पाच किलोमीटर एक पॉईंट सहा शून्य किलोमीटर एक पॉईंट पाच पाच किलोमीटर एक पॉईंट सहा पाच किलोमीटर इथे चाकाचा व्यास दोन पॉईंट एक मीटर आहे आणि चाकाचा परीख म्हणजे पाय डी म्हणजेच बावीस छेद सात गुणिले दोन पॉईंट एक बावीस गुणिले शून्य पॉईंट तीन म्हणजे सहा पॉईंट सहा मीटर हा झाला चाकाचा परीख कापलेले अंतर म्हणजेच परीख गुणिले फेरे म्हणजे सहा पॉईंट सहा गुणिले दोनशे पन्नास म्हणजे एक हजार सहाशे पन्नास मीटर हे कापलेले अंतर आहे याला आपण किलोमीटरमध्ये कन्वर्ट करूया म्हणजे एक पॉईंट सहा पाच किलोमीटर म्हणजे पर्याय चार बरोबर आहे एका बैलगाडीच्या चाकाचा व्यास एक पॉईंट चार मीटर आहे त्या गाडीने प्रवास करताना गाडीच्या चाकाचे सातशे पन्नास फेरे पूर्ण झाले तर त्या बैलगाडीने किती अंतर कापले असेल दोन पर्याय निवडायचे आहेत आणि हा सुद्धा दोन हजार अठराला प्रश्न विचारलेला आहे म्हणजेच तीन हजार तीनशे मीटर चार हजार चारशे मीटर तीन पॉईंट तीन किलोमीटर की चार पॉईंट चार किलोमीटर चाकाचा व्यास हा एक पॉईंट चार मीटर आहे चाकाचा परीघ म्हणजेच पायडी म्हणजे, म्हणजे बावीसशे सात गुणिले एक पॉईंट चार बावीस गुणिले शून्य पॉईंट दोन म्हणजे चार पॉईंट चार मीटर कापलेले अंतर बरोबर परी गुणिले फेरे चार पॉईंट चार गुणिले सातशे पन्नास म्हणजेच तीन हजार तीनशे मीटर आता तीन हजार तीनशे मीटरला आपण कन्वर्ट करूया किलोमीटर म्हणजे तीन पॉईंट तीन किलोमीटर म्हणजे पर्याय एक व तीन बरोबर असणार आहे पुढील सर्व चौरस एकरूप आहेत या संपूर्ण आकृतीचे क्षेत्रफळ चोपन्न चौरस एकक आहे तर त्या आकृतीची परिमिती किती येईल दोन हजार अठराला हा प्रश्न विचारलेला आहे पर्याय चोपन्न चौरस एकक त्रेसष्ट एकक एकशे बासष्ट एकक चोपन्न एकक पा इथं आकृती दिलेली आहे आणि याच्यामध्ये सहा चौरस आहे सहा गुणिले एका चौ म्हणजे आकृतीचं पूर्ण क्षेत्रफळ म्हणजे सहा गुणिले एका चौरसाचं क्षेत्रफळ पूर्ण आकृतीचं क्षेत्रफळ चोपन्न आहे चोपन्न बरोबर सहा गुणिले एका चौरसाचं क्षेत्रफळ एका चौरसाचं क्षेत्र फळ हे चोपन्न भागिले सहा म्हणजे नऊ चौरसाचे क्षेत्रफळ म्हणजे बाजूचा वर्ग नऊ बरोबर बाजूचा वर्ग म्हणजे बाजू येते तीन आकृतीची परिमिती म्हणजे तीन गुणिले अठरा म्हणजे चोपन्न एकक म्हणजे पर्याय चौथा असेल ओ केंद्र असलेल्या वर्तुळाचे क्षेत्रफळ तीनशे आठ चौरस सेमी आहे तर रेखांकित असले केलेल्या अर्धवर्तुळाची परिमिती किती दोन हजार अठराचा प्रश्न आहे पर्याय आहेत बहात्तर सेमी अठ्ठावन्न सेमी एकशे आठ सेमी आणि छत्तीस वर्गमुळात दोन सेमी पहा इथं रेखांकित केलेला भाग हा अर्धवर्तुळ आहे मग वर्तुळाचं पण क्षेत्रफळ काढून घेऊ म्हणजे क्षेत्रफळावर आपण त्रिजा काढून घेऊया वर्तुळाचं क्षेत्रफळ बरोबर आर वर्ग म्हणजे तीनशे आठ बरोबर बावीस छेदस आणि सात आर वर्ग आर वर्ग बरोबर येणारे तीनशे आठ गुणिले सात छेदस्थानी बावीस म्हणजेच अठ्ठ्याण्णव आर वर्ग बरोबर अठ्ठ्याण्णव म्हणजेच दोन गुणिले एकोणपन्नास म्हणजेच आर बरोबर सात वर्ग मुळात दोन अर्धवर्तुळाची परिमिती बरोबर पाय आर अधिक टू आर म्हणजे पाय आर बावीसशे सात गुणिले सात वर्ग मुळात दोन अधिक दोन गुणिले सात वर्ग मुळात दोन म्हणजे बावीस वर्ग मुळात दोन अधिक चौदा वर्ग मुळात दोन म्हणजे छत्तीस वर्ग मुळात दोन येणार आहे म्हणजेच पर्याय चौथा एका अर्धवर्तुळाची परिमिती एकशे आठ सेमी आहे तर अर्धवर्तुळाच्या व्यासावर काढलेल्या चौरसाची परिमिती किती एकशे अडुसष्ट सेमी दोनशे छत्तीस सेमी तीनशे आठ सेमी चारशे छत्तीस सेमी पहा इथे आकृतीत दाखवलेल्यावर अर्धवर्तुळाच्या व्यासावर हा जर चौरस काढला तर चौरसाची बाजू म्हणजे या वर्तुळाचा व्यास असेल अर्धवर्तुळाची परिमिती एकशे आठ आहे यावरून आपण त्रिज्या काढून घेऊया पाय आर अधिक टू आर म्हणजेच एकशे आठ बावीसशे सात आर अधिक दोन आर म्हणजे एकशे आठ आता आपण ती इथे तिरपा गुणाकार करून घेतलेला आहे बावीस आर अधिक चौदा आर छेदस्थानी सात म्हणजे एकशे आठ बावीस आर आणि चौदा आर झाले छत्तीस आर छत्तीस आर छेदस्थानी सात म्हणजे एकशे आठ आर बरोबर एकशे आठ गुणिले सात भागिले छत्तीस म्हणजे एकवीस येतो आर एकवीस म्हणजेच व्यास टू आर म्हणजे एकवीस गुणिले दोन म्हणजे बेचाळीस असेल व्यास आता चौरसाची बाजू बेचाळीस सेंटीमीटर आहे तर चौरसाची परिमिती बरोबर चार गुणिले बाजू म्हणजे चार गुणिले बेचाळीस म्हणजे एकशे अडुसष्ट सेंटीमीटर ही चौरसाची परिमिती आहे म्हणजे पर्याय एक हा बरोबर असणार आहे